Прохождение проклятых подземелий номер 2. Показываю билд на проклятый череп, которым я в данный момент пользуюсь. Если вам не интересно смотреть, как кто-то играет в проклятых подземельях под музыку, то закрывайте видео, ничего другого вы не увидите. Все тайм-коды будут в описании. Всем привет! Перед началом просмотра убедительная просьба налить себе чаек. Эта нарезка создана чисто в развлекательных целях и не преследует кого-либо обидеть, также оно может помочь начинающим искателям приключений в проклятых подземельях. Приятного просмотра! You say we need a change And I feel that you mean it We're losing track of time Buying things online and it's not like we need them We don't need them So can we just slow monsters yeah.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 Прошу оценить видео, лайком, если видео было интересно, так как их количество показывает вашу заинтересованность в такого рода контенте и показывает мне, стоит ли снимать его дальше. П.С. Красный чай.